Toni, ha fallat. Que t'anem de concert. Xica, però si el concert és a les 8 de la vesprada, tenim temps de Ja, ja, però després sempre anem ahí a pressa i corrent i jo vull arribar prompte perquè vull seure. Hi haurà moltíssima gent i avui és el 20 aniversari, em pense. Sí, Pues au, anem. anem, vinga. Vinga, que fem tard. Avui cumplen 20 anys, Sí, ¿no? I qui toca avui? Com sempre, música folk valenciana i del món. Ah, que guai. Benvingut a l'Etnomúsic. Disfruta.